bienvenidos a un nuevo video Soy Tsuyami y espero que les guste lo que acabo de decir Estoy haciendo un video en contra del reloj porque se supone que me está listando para irme y no lo estoy haciendo También tengo que comer, no he comido, no he comido nada Pues comencemos unas cositas sobre mí pues a ver mirando mucho trabajo <laughs> Me da pacha ver a la cámara, Ok, no. Pues unas cosas sobre mí. Uno, me gustan los gatos. Dos, me gusta el anime. ¿Qué anime? Pues Naruto, Fairy Tail, me gusta Kiss Sniper, me gusta My Hero Academia, me gusta... También me gusta pero que se me olvidó el nombre. Y un pequeño spoiler es que vas a llorar bastante bueno. A ver, me gusta el K-pop, pero eso no significa que no me gustan otras clases de música. Me encanta cantar, me encanta... Ahora mismo estoy aprendiendo a tocar el piano. No soy muy buena, pero puedo enseñarles. No una clase, o sea... ¿Me entiendes Pues, a ver, otra cosita que mucho es cariño. Que no sé si lo acabo de decir, pero lo A ver, soy pro naturaleza o por lo menos estoy aprendiendo y estoy iniciando a ver cómo me va. Tal vez haga un video sobre eso, ejemplo, una semana usando un sorbeto de metal y reemplazando plástico por bowls que no sean de plástico por lo menos de cristal. Ayudemos al planeta. Em, me gusta el océano y no tanto porque odio la playa. demasiada gente, demasiada basura, lo detesto. Y pues, a ver, alguna otra cosa sobre mí vendría siendo... Veo FNAF HS, HS, ah, ver. Eh, Five Nights at Freddy High School. FNAF HS. Supongo. Y pues... Mm, es soy yo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y... Mm, por favor, quien sea que vea mis videos, comente algo sobre qué quieren que haga el próximo video. Eh, que el próximo video espero que sea un reto o algo parecido. Los quiero mucho. To, yummy